solita CDS war va bene io qui devo di nuovo fare la dedica a Rocco ciao Rocco prima o poi ci verrai Salve stamattina, pelo pelo.